你玩过八蹦糖、拔河、一二三木头人、跳鱿鱼圈这些游戏吗？这些游戏是不是听起来不难？但如果赌上性命去玩，你还敢吗？一部现象级的韩剧让一家公司市值涨了两百亿美元。Hello，宝宝们，我是我又来了。没错，今天我们就要聊聊鱿鱼游戏的幕后操手奈飞公司。 那最近奈飞新作鱿鱼游戏在全网走红，身边很多朋友看完之后就疯狂给我安利，那我忍不住好奇也去刷了两集，心中感叹奈飞真的很牛。奈飞的 CEO 也说，这部鱿鱼游戏可能是奈飞有史以来最成功的剧集，并且有望拿下奈飞史上收视率最高的桂冠。那不得不说，只要是奈飞出品，基本上都是精品。那除了大火的美剧以外，奈飞和许多国家还制作了那种合拍的，具有当地风格的剧集，比如说你们看过吗？英剧的《黑镜》我超迷，然后韩剧的《李》。 之朝鲜，西班牙具有无罪之罪，反应都非常的不错。但很多人可能不知道，奈飞其实九七年才成立，到现在也不过二十四年的历史。像迪士尼还有环球电影这样的百年老店比起来呢，奈飞顶多算是个小学生。而且呢，奈飞早期的生意其实不是很高级哈，做 DVD 和蓝光的租赁，说白了就是个租光盘的。那如今其实一部又一部的成功的作品，让奈飞的股价已经飙升到了六百四十美元一股。由于游戏的爆红，让现在奈飞的总 市值已经达到了两千八百亿美元，和迪士尼三千一百亿美元其实已经差的不多了。奈飞是怎么做到的呢？今天咱们就聊聊这个话题。首先，奈飞很明确自己在做什么，他走的不是寻常路，他不挣广告商的钱。过去传统的电视台其实内部都讲一句话啊，我们做内容其实是服务观众的，不如说更多是服务广告主，广告主其实才是衣食父母啊。但到了奈飞这里，他把这个事儿给彻底推翻了。奈飞呢，基本不挣广告商的钱，而是拼命的做好内容。 他让观众付费。那最近 Vivi 看到一个新闻说，国内某视频平台也取消了付费会员的专享广告。国内的视频网站其实也开始减少广告这个收益在总体收入中的比例，同时在增加付费会员的体验。其实这是在学习奈飞。那其实不仅仅是减少广告，奈飞为了让观众可以更爽，经常把一部剧所有的剧集一次性放出，而不是像电视剧一样一集一集的播哈，更不像国内这种网站搞什么超前点映等等。那这么做的结果自然是观众更愿意。 去付钱了。到二零二零年，奈飞的会员收入其实占到了总体收入的百分之九十九，可以说是全部了。那国内视频网站会员的收入大概占比是在百分之七十到八十左右。那奈飞的付费会员其实接近有两亿，国内网站一般来说是一亿的水平。会员费的差别呢也比较大，国内的大概会员费在三美元，那奈飞呢在巴西、墨西哥这样的国家其实是八美元上下，那在美国更高是达到了十三美元一个月。奈飞敢这么玩，一方面是内容确实过硬。 更重要的是，他们真的在为观众考虑。第二点呢，就是奈飞真的很全球化，它在本地化运营这件事做得非常好。开头我也说了，奈飞拍了很多非英语的剧集，和很多美国之外的团队进行合作，而且合作的都非常的成功。我们看到这些剧集呢，也不难发现，奈飞无论到哪里，除了团队是本土化的，那它的话题、它的选材也都融入了当地的特色。到了英国，它就以女王的经历改编为《王冠》；那到了日本呢，就拍个。 盘裸导演，那到了哥伦比亚也会拍毒枭，在韩国则拍了《李师朝鲜》。 虽然是部丧尸的题材，但故事的起源其实来自朝鲜宫廷的传说。他们和墨西哥导演合作的电影《罗马》还得了奥斯卡最佳外国语片和最佳导演。而在观众方面，为了保证全球所有人都能看得懂，奈飞呢还做了关键名称和短语的这个工具，也就是 KNP 这个工具呢，能够确保所有的翻译都非常的地道，这样呢就降低了观众的观看门槛。 奈飞甚至还会考虑有一些国家它的网络环境不好，比如它网速比较慢，流量呢费用很高，它就推出了可下载的内容，并且通过技术手段，在不降低清晰度的条件下，降低了视频的大小。入乡随俗，奈飞真正的吃透了这个词儿的精髓。有意思的是，这些看似很本土的东西，恰恰才更具有全球性。最后呢，也是最重要的，我们说说奈飞公司的内部管理和企业文化。奈飞内部有着很强的自。 区文化，那公司管理的核心是人管人，那这个管人的人不是领导，而是员工自己。所以奈飞取消了休假制度、报销制度，还有差旅制度，大家可以自由的安排自己的时间。那公司的信条其实是我们的员工都是成年人，而成年人是可以安排自己的时间的。奈飞也有着非常严明的纪律，公司的淘汰率其实是非常高的，一旦发现员工不合适，立刻马上就被劝退了。那与此同时呢，我想说的是奈飞对员工的招聘非常重视。 我听说，在奈飞，如果一个应聘者来了，那面试官正在开会，他会终止开会，立马先去面试。可以说，奈飞把更多的精力放在了找人身上，因为真正的人才其实不是靠督促的，他们的自驱力都很强。这样的一群人合作，效率自然就非常的高。而且，这样的管理模式和一个创意型的这样的公司也是非常非常契合的。有着清晰的目标，找到合适的管理方法，以及和更多的牛人合作，其实不仅仅是对于公司来说，对于个人的。 发展都是可以从奈飞的成功中获得一些经验的。那听到这里，你对奈飞这家公司是怎么看的呢？可以在评论区跟我分享。以上就是今天的内容，我是 Vivi，更多。